راهی بیالا داره از این خیابون رد میشه بودو دنبالش بسر چی؟ یلدا؟ یلدا! بازم دوی زمون نرسیدم چی شد رفت؟ آره رفت نرسیدم تا که رسیدم لب جاده گفتن که رفتی دیگه حال و هوای این خیابون از وقتی رفتی میگه هیسی شبیه جاده غرق سکوت شده گیر کردم من به خدا پرواز من شده شنیدم از غریبه ها عشقم و پس بده بذار به جای این جاده حرف حق و بگه منم اون پرس زن بی همی کس تو جاده لب این جاده که مجبوری به سیگار پا بده هر چه سگ تو زدم باز نرسید با به ناشاری از رو خستگی بی حرفی من کردم ولی گفتن رفته دیگه نمیرسی هیچ وقت بهش تو رفتی باش شدی راه بازم بیکس چه زنگ زدی به عشق مستنگ تا به سینه زدم یه حالتی دارم شب و چشمام از کینه تره منم اون تنهای شب باره این خیابونم خدایی از لحاظ عشق از سرتم زیاد بوده ندیدی از

آبدام و فریاد میکشم رو سرم درد داره به خدا که تنهایی بخوای آوارشی وقتی که سوزی نداری ساکت و تنها بمیر نگو درداتو به که کس آدم ها چشات و خیس تر ببینم بیشتر بهت میخندم نگو از درد و دلات دنیا برات بد داره هرکی که عاشق یه روزی حال بدتر داره نشست به زندگی که عشق جات بی برگشته اوایل شیرین ترش به برگشته فکر نکن کن عاشق سمیاز برات میمونه دقیق همون جا که کمش داری دیگه نیست خونه ای خیال باطلم چقدر براش آب شدم تهش براش رویای بچگیش توی خواب شدم من لعنتی که از دیار قربت بودم